Mae'r cyflwyniad hwn yn drosolwg byr o brosiect cwblhau'r rhwydwaith ardaloedd mwrol gwarchodedig sy'n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth technegol gan Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Cydbwyllgor Cydwraeth Natur. Fe welwch fanylion y prosiect a y dalen we'r prosiect, gweler y ddolen ar ddiwedd y cyflwyniad. Mae gennym rhwydwaith helaeth o ardaloedd morol gwarchodedig eisoes yng Nghymru. Mae 50% o holl lyfroedd Cymru o dan rhyw fath o ddynodiad ar gyfer cynefinoedd a rywogaethau gwahanol. Ond nid yw'r 50% hwnnw yn golygu bod 50% o weli'r môr wedi'i warchod. Mae holl ardaloedd morol gwarchodedig Cymru yn aml bwrpas ac yn cael ei reoli yn ôl sensitifoedd y nodwedd a warchodur. Pam mae angen mwy o ardaloedd morol gwarchodedig arno ni? Un ffordd o sicrhau bod amgylchedd morol Cymru'n gydnerth yw trwy sicrhau fod gennym rwydwaith o ardaloedd morol gwarchodedig neu MPAs sydd wedi i reoli'n dda ac yn cyfrannu at y rwydwaith ehangach ledled y Deyrnas Unedig. Mae nhw i gyd yn helpu i gadw ardaloedd o werth biolegol, cymdeithasol ac economaidd mewn cyflwr iach a chynhyrchiol yn llawn bioamrywiaeth er lles pawb. Mae llawer o ymrwymiadau a chonfensiynau rhyngwladol a chenedlaethol yn nodi'r angen am rwydwaith ecolegol gydlynol o MPAs. Mae rwydwaith ecolegol gydlynol o MPAs yn diogelu'r amrywiaeth o amgylcheddau morol sydd gennym gan sicrhau bod enghreifftiau o bob cynefin a gaeth a geir yn ein moroedd yn cael eu diogelu ar nifer o safleoedd ar hyd y lled ein dyfroedd. Cewch rhagor o wybodaeth am brosiect cwblhau rhwydwaith MPAs Cymru yn y ddogfen broses ar wefan y prosiect. Er mwyn gweld a oes gan Gymru rwydwaith ecolegol gydlynol o MPAs a'i bod felly'n ysgweiddio i hymrwymiadau, cafodd asesiad o rwydwaith ei gynnal yn 2016 o gyfraniad MPAs Cymru o fewn y ddau fôr rhanbarthol yn Nyfroedd Cymru. Mae holl ddyfroedd y Deyrnas Unedig wedi i rannu'n fôroedd rhanbarthol ar sail ei nodweddion bioddeiryddol. Yng Nghymru, y barthau hynny yw Môr Iwerddon, glas ar y map, a'r gorllewin y sianel a'r môr Celtaidd fel y gwelir weithiau mewn gwyrdd. Mae'r asesiad o MPAs Cymru yn dilyn siampl deffra ar JNCC o'i hasesiad hwy o'i MPAs a nododd mae angen diogelu o leiaf 10 o bob math o gynefin eang ym mhob plan barf. Dylai fod yna enghreifftau o'r cynefinoedd eang hyn ym mwy nag un MPA, a dylai'r MPAs hyn fod wedi gwasgaru ledled dyfroedd Cymru. Ar gyfer cyfnefinoedd neu rhywogaethau adran saith neu osbar, dylid ei mewn o leiaf 3 MPA dangosododd y asesiad bod nifer fach o nodweddion yn ddiffygiol yn yr Oedwaith, pimp yn Môr Iwerddon a chwech yn Môr Celtaidd a Gorllewin Sianel Lloegr. Gwelwyd bod cynefinoedd eang hefyd yn ddiffygiol a bod angen gwarchod rhagor ohonynt i gwrdd â'r targed o 10 y cant. Mae arwynebeddau ychwanegol sydd eu hangen yn amrywio o 25 km2 i dros 500 km sgwâr, ar gyfer geithiau a chynefinoedd osbar ac adran saith rydyn ni'n chwilio am enghreifftiau eraill neu rai tebyg i ateb y gofyn o ran diogelu'r nodweddion hyn mewn tri MPA wahanol. Mae Llywodraeth Cymru am ddefnyddio'r pwerau i, ddefn i ddynodi parthau cadwraeth morol PCMI i unioni'r diffygion yn y rhwydwaith. Y grŵp gorchwyl y Gorffen wedi sefydlu i helpu ag arwain prosiect Cwblhau Rhwydwaith MPAs. Yn aelodau ohono, mae cymrychiolwyr Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru a'r Faterion Morol. Mae gan y grŵp gorchwyl y Gorffen gydeirydd annibynnol ac mae nifer o randdeliaid yn aelodau ohono, megis mudiadau anllywodraethol amgylchyddol fel ymddiriedolaethau natur ac ymdeithas cadwraeth forol grwpiau cymunedol, er enghraifft Fforwm Arfordirol Sir Benfro, Cragen Llun y Môn, Partnerydd Pwllheli, Llywodraeth Leol, Ystadau'r Goron a Cynrychiolwyr Diwydiant fel Yni Morol Cymru, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru, British Marine Aggregate Producers Association, Grŵp Defnyddwyr a Datblygwyr Gwelir Môr a British Marine. Y dasganstef oedd pennu egwyddorion arweiniol y broses, yr egwyddorion hynny yw, dylai parthau cydwrol morol gael ei sefydlu mewn ardaloedd lle ceir llai o weithgarwch economaidd gymdeithasol er mwyn ysgoi effeithiau negyddol. Roddir blaenoriaeth i sefleoedd sy'n cynnal mwy nag un nodwedd fel bod angen llai o sefleoedd. Mae angen unioni'r prinder MPAs mewn dyfroedd dyfnach. Bydd parthau cyrdwraeth Morol yn aml-ddefnydd, a phenderfynir sut yw rheoli yn ôl sensitifrwydd y nodweddion dynol- dynodedig i'r gweithgareddau sy'n bresennol. Sefydlwyd y grŵp Gorchwil a Gorffen gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2019 er mwyn cytuno ar y ffordd ymlaen gyda aelodau'r grŵp. Mae'r diagram hwn yn dangos y camau amrywiol a cytuno'r broses arnynt. Am ragor o wybodaeth am y broses, gwelir gwefan y prosiect ar ddiwedd y cyflwyniad. Ar hyn o bryd, rydym rhwng cam 2 a cam 3 mewn cyfnod o drafod ehangach anffurfiol. Caiff ymgynghoriad cyhoeddus ei gynnal yn ddiweddarach yn y broses lle gewch gyfle i ddweud eich dweud. Dyma ddarlun o'r broses fesel cam ar gyfer dewis parthau cadwraeth morol Cymru posib i fod yn desyn ymgymhoriad. Ar hyn o bryd, rydym mewn cyfnod o drafod ehangach am yr ardaloedd chwilio i gasglu rhagor o wybodaeth am weithgareddau a byddiannau. Rydym yn trafod yr achau a sectorau sydd o diddordeb, randddeliad a chymunedau, a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i helpu i nodi ardaloedd addas. Pan fydd PCM posib wedi cael ei nodi gyda'r grŵp gorchwil a gorffen, bydd y JNCC a ECNEC yn rhoi cyngor cyn i Lywodraeth Cymru gynnal ymgynghoriad 12 wythnos, mae rhagor, rhagor o wybodaeth ar dudalen wir prosiect. Sut cyrraeddo ni gam 2? Dyma esboniad bras o sut eithon ni at i ddatblygu ardaloedd chwilio bras cyn eu caboli er mwyn dewis yr ardaloedd chwilio. Cewch rhagor o wybodaeth am hyn yn y trosolwg ar wefan y prosiect. Yn gyntaf, roedd angen nodi lle nad oedd yn bosib sefydlu EP. Mae'r sleid hon yn dangos yr ardaloedd chwilio bras ym Môr Iwerddon, y chwyth uchaf, a'r gorllewin y Sianel a'r Môr Celtaidd y dde isaf. Mae'r ardal chwilio bras yn cynnwys yr hain las ynghyd â'r cynefinoedd a rhywogaethau diffygiol. Mae maint a gwasgariad yn odweddion diffygiol yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. Fe welwch esboniad o sut y cafodd yr ardaloedd chwilio bras ei datblygu ar wefan y brosiect. Fe welwch o'r mapiau bod rhai o'r nodweddiau'n diffygiol yn cwmpasu'n rhan fwyaf o ddyfroedd Cymru a bod ambell i un ar y llaw arall wedi'i gyfyngu i un neu ddau leoliad. Er mwyn tynhau'r ffocws, cafodd yr ardaloedd chwilio bras ei rhannu ar grŵp gorchwil a gorffen. Cafodd grid 10 km ei roi ar yr ardal chwilio bras a gofynnaid i'r grŵp gorchwil a gorffen ddewis ardaloedd fyddai'n cynnig cyfleoedd i unioni'r diffygion ym mhob môr barthol. Cafodd y sgwariau grid a ddewiswyd fwy nag unwaith gan y grŵp gorchwil a gorffen ei defnyddio fel sail i'r ardaloedd chwilio drafft. Cafodd yr ardaloedd chwilio drafft ei trafod ar g a thynnwyd nifer o'r rhestr. Y rhai a dynnwyd o'r rhestr oedd y rheini oedd yn bennaf yn y glannau ac nad oedd yn felly yn cael eu cynrychioli mewn dyfroedd dofn yn y môr mawr, neu oedd yn agos i acau a oedd yn gwarchod yr un nodweddion. Roddwyd blaenoriaeth i safleoedd oedd yn bellach o'r glanau. Bydd y chwe ardal chwilio a gadwyd yn mynd i'r cam nesaf, sef i fod yn destyn trafod ehangach. Yr ardaloedd hyn yw ardaloedd A, B, D ac F y môr Iwerddon, ardal E sy'n pontio ffin y ddau fôr, ac ardal H yn y gorllewin y sianel a'r môr Celtaidd. Mae cyfraniadau bach wedi paratoi am bob ardal chwilio rydym am ei datblygu. Ewch i wefan y prosiect i'w gweld ac i ddarllen hefyd am gamau 1 a 2, y broses yn gyffredinol a sut y cewch i ddweud eich dweud. Diolch.